ਔਰ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਮਾਲੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ 1.5 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਪੈਣ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ the way of truth church ਕਮਾਲੂ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸੋ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ